ہم نے انڈیا کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان نے ہمیشہ صرف اور صرف لچک ہی دکھائی چل ہم نے تو دیکھنا ہے کہ کشمیر مسلمانوں کا ہے بابا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ابھی حال فی الحال پی ایم ہے وہ ہے شہباز شریف اور انہوں نے سوچا کیوں نہ بھائی ایک ضرورت ہے تو باپ کو یاد کیا جائے پی ایم مودی جی سے ملاقات کی جائے بات پر جو وپکس کی پارٹی ہے جو فواد چودھری ہے پی ٹی آئی سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھائی جو شہباز شریف ہے وہ کشمیر کا سودا کرے گا کشمیر کو بیچ دے گا اچھا تو اسی بات پر پاکستان کے رپورٹر ہیں سویب چودھری جی جو وہ پاکستان کی پبلک کے بیچ گئے ان کی رائے لینے کی بھائی کیا سچ میں ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو چلیے اپن بھی ویڈیو کا آنند لیتے ہیں چلو میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں انٹرنیشنل فارم پہ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بولا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ پیس ٹاک کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے معاملے میں اچھا اس کا ریاکشن دیتے ہوئے فواد چودھری جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پیس ٹاک نہیں بلکہ یہ سودا کرنے جا رہے ہیں بیچنے جا رہے ہیں ہم کشمیر کو بکنے نہیں دیں گے کیا کہنا چاہیں گے جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے پیس ٹاک جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ڈیل ہو گئی ہے کشمیر کو بیچ دیا ہے ہم نعرہ اور ایک دوسرے پہ الزام کیوں لگاتے جا رہے ہیں پچہتر سال میں کیا کیا جی ایسے یہ تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا علمی یہی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے اوپر صرف سیاست ہی کی ہے اچھا انہوں نے کبھی بھی کشمیر کے لیے کچھ ایسا کچھ خاص کیا ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں عوام کو یا ہمارے لوگوں کو یا کشمیریوں کو پتہ چل سکے انٹرنیشنل فارم پہ ہم بتا سکیں کہ بھائی ہم بتا سکیں اور جہاں تک بات ہے نواز شریف وغیرہ نون لیگ کی تو اس چیز میں تو ہم کافی چیزیں ویسے بھی سامنے آ چکی ہیں کہ کہ جیسے نون لیگ کے کہ جو ان کے ساتھ مراسم ہیں انڈیا کے ساتھ جیسے بزنس مراسم ہیں یا نواز شریف کی جو میٹنگس تھیں ان کے جو ان کے بزنس مین ٹائکون کے ساتھ مری میں اور انہوں نے اپنی شادی پہ مودی کو بلایا وداؤٹ پاکستانی ویزا تو ان چیزوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے تو کشمیر کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے عمران خان کی جہاں تک بات ہے اس نے تو قومی یو این او میں بھی کشمیر کا جو ہے موضوع ہے بہتر طریقے سے اٹھایا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے موضوع بہتر طریقے سے اٹھایا لیکن آپ تو آرٹیکل 370 کو مجھ سے کئی زیادہ بہتر جی، جی۔ جانتے ہوں گے عمران خان کے ٹائم پہ وہ 370 ہٹا سمجھ میں آیا 370 بھی ہٹا اس کے بعد وہاں پہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ بھی انڈیا والے کر رہے ہیں جی، ہم صرف نارا ہم صرف یونائٹیڈ نیشن میں جا کے بولتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اس سائڈ پہ کشمیر ہے اس ایک منٹ کے لیے اگر ہم چھوڑیں اپنی سائڈ پہ کشمیر ہے وہاں پہ تو کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں ہم وہاں کیا کر تو سمجھا جو ہمارے والا کشمیر ہے وہ بھی ہم سے اتنا ہی بزن ہو رہا ہے جتنے کہ وہاں کے لوگ میوز ہیں اس کی ایک سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو صرف اتنی دوں گا جو میرے علم کے مطابق ہے پچھلے دنوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی تھوڑی سی ہاش ٹاک ہوئی تھی شہباز شریف کے ساتھ تو انہوں نے فوراً سے پہلے ان کا شاپنگ سینٹر بند کروا دیا اچھا یعنی یہ میرے لیے ایک عام پاکستانی کے لیے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر چلیں کوئی ہو بھی گئی ہے تو وہ ایک پوری قوم کو ایک پورا سمبل نہ دیں کہ یار دیکھیں دو وہ ہمارے لیے اسٹیٹ ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اتنا میوس کریں کہ ہم نے جناب فوراں سے پہلے وہ جو اسلام آباد کا مشہور شاپنگ پلازا ہے سینٹوریس ہم نے اسے بند کروا دیا تو میرا سم اب یہی ہے کہ نواز شریف وغیرہ سے اور پی ڈی ایم سے اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے نہیں ہے یہ بتائیں پبلک میں کیسے سر اویئرنیس آئے گی کیسے ہمیں ہمیشہ کشمیر کا نعرہ لگایا جاتا ہے پبلک جذبات میں آتی ہے ووٹ بھی دیتی ہے جو کشمیر کے اوپر زیادہ اچھا نعرہ لگاتا ہے وہ اچھا لیڈر سمجھا جاتا ہے نہ تو ہم نے کچھ پریکٹیکلی کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں نہ ہی آگے کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے جو اس ٹائم ہماری کنڈیشن ہے وہاں انڈیا سائڈ پہ بات کریں جو کشمیر ہے بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ اسے ایگری کرتے ہیں جو انڈیا سائڈ پہ کشمیر ہے ان سے سچی بات یہ ہے کہ کشمیری بھی شاید بہت خوش ہوں گے ہماری سائڈ پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ ہماری طرف سے کوئی کام نہیں ہو رہا ان کے بڑے ایسے درینہ ایسی چیزیں ہیں لائک ایئرپورٹ ہے یا وہ یونیورسٹیز وہاں پہ اٹھارہ جی جی دو دو ہیں یعنی وہ ہم سے خوش نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہماری آپ نے جیسا کہ پوچھا کہ عوام کو اویئرنیس کیسے آئے گی ہاں، یہ کب تک ہم نعرے پہ چلتے رہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان یا آپ یہ کہہ لیں کہ کب تک اس عوام کو یہ لالی پاپ دیتے رہیں گے کشمیر کے نام کے اوپر سیاست ہوتی رہے گی اس لیے ہماری عوام جو ہے بڑی باشعور ہو چکی ہے ہماری عوام اب خاص کر اس سیرا میں بڑی سمجھدار ہو چکی ہے ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ کس نے پریکٹیکلی کیا کیا ہے آپ کو نہیں لگتا کشمیر کے چکر میں ہم اپنی کنڈیشن یہاں تک لے آئے ہیں ظاہری بات ہے انڈیا سے تعلقات خراب خراب کیے جب تعلقات خراب کیے ٹریڈ بند ہوئی بیچ میں ایشو تو کشمیر تھا اور آج ہم کس پوزیشن میں ہیں اور انڈیا کس پوزیشن میں انڈیا ہمیشہ سے ہم نے انڈیا کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان نے ہمیشہ صرف صرف لچک ہی دکھائی ہے چل چھوٹ کہاں لچک دکھائی پاکستان نے پتہ نہیں پاکستان کا کل پیدا ہوا بچہ بھی کشمیر چھیننے کی بات کرتا ہے صحیح بات ہے انڈیا کے بارے میں سنتے ہیں تو پہلی چیز آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے دشمنی ان سے لڑائی کرے غصہ انڈیا والوں کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے نہیں کبھی بھی نہیں نہیں اتنی نفرت انڈیا سے ہاں جی لانت ہے تم لوگ پہ لانت مجھے تو آج تک پاکستان میں کہیں سے لچک نہیں دکھی ایک چیز دکھی ہے جاہل تھا ٹریڈ بند کر دی لیکن انہوں نے پھر بھی کشمیر کے اوپر ایک اپنا سٹانس تو رکھا نا اب آپ دیکھیں اگر آپ فضل الرحمان کو دیکھیں وہ کشمیر افیئرس کمیٹی کے تھے وہ چیئرمین تھے اور یہ یہاں پہ میں بات ایک جوک میں نہیں کر رہا آپ ان کا وہ کھانے کا بل اٹھا کر دیکھیں اس میں لسی ہی کروڑوں روپے کی ہے یہی تو قیامت ہے کہ جناب وہ اتنا کھانا کھا گئے انہوں نے اتنی کشمیر کے نام اتنی کروڑ روپے کی لسی لی یہ آپ آپ پلیز آپ نیٹ پہ دیکھیے گا تو آپ کو مل جائے گا اس میں صرف میرا یہی اسٹانس ہے کہ ہماری عوام کو دیکھنا چاہیے کہ کہ کون سا بندہ کون سا جو ہمارا لیڈر ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی پہ کیا کہہ رہا ہے اور پریکٹیکلی کیا کہہ رہا ہے جیسے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دیکھیں کشمیریوں کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کو ہم بڑا پیار ہے کشمیریوں کی اگر بات کریں آپ کو لگتا ہے جو اس ٹائم کنڈیشن ہے وہ خوش ہوں گے ہمارے سے ایک تو یہ دوسرے نمبر پہ جو انڈیا سائڈ پہ کشمیر ہے انہیں لیٹ سپوز ہم جو کہتے ہیں کہ انہیں ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں گے انہیں فل پرمیشن دے دی جائے تو وہ یہاں پہ آئیں گے اس ٹائم جو کنڈیشن ہے پہلے تو ہمیں آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر اتنی توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کو بھی کوئی امید بندے اگر ہم سے آزاد کشمیر والے وہ متنفر ہو جائیں گے یا ہم سے وہ ڈسارٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو کیا میسج دیں گے انڈیا اتنے کالے قانون پاس کر رہا ہے جس کے اوپر ہماری حکومتیں خاموش ہیں چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو پی ٹی آئی کی ہو نون کی ہو کو کشمیر کو لے کے جو انہوں نے وہاں پہ وہ ایسے کوئی لا جو اگزامپل ہیں جیسے فار ایگزامپل ان کا وہ جو ارے کہنا کیا چاہتے ہو شہریت ہے وہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ وہ ہندوؤں کو آباد کر رہے ہیں توبہ توبہ جب تک ان کا یہ مذہبی فیکٹ رہے گا نا کہ ہندوؤں کو وہاں پر بڑھا رہے ہیں ہندوؤں کو گرو کروا رہے ہیں تب تک ہے نا پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا انڈیا سیکولر راشٹر ہے اور یہاں پر سبھی سبھی کو ایک ساتھ گرو کروایا جاتا ہے نہ کہ صرف ہندوؤں کو اپنی سوچ کو بدلو سمجھ میں آیا اور تمہارے پاکستان میں تو صرف مسلم لوگ ہی ہیں نا پھر پاکستان کا بیڑا گرک کیوں ہو رہا ہے بتاؤ ہم کو نہیں پتا یعنی کہ جیسے ان کا یہ سٹانس ہے کہ اگر کشمیر کی ہسٹری دیکھی جائے مطلب کئی سو سال پہلے کی ہسٹری تو وہاں پر پہلے ہندو پنڈت رہتے تھے اور مسلمان بعد میں آئے اس لیے مطلب انہوں نے جب آرٹیکل 370 ہٹا دیا تو پھر 370 ہٹنے کا مطلب یہ جو بھی پراپرٹی لے دیکھیں وہ تو ایک طرح کا ان ان کا کا ایک اپنا ورژن ہے لیکن ہم نے تو دیکھنا ہے کہ کشمیر مسلمانوں کا ہے یہ چاچا مجھے لگتا پہلے سے ہی بات کر رہا تھا بعد میں اس نے بھی گانجا پھونک لیا جو وہاں کے اس ٹائم کے جو تھے

اوقات میں رہو اس کے اوپر انڈیا جو بھی ایسا کوئی کالے قانون پاس کرے اس کے اوپر ہماری عوام کو سخت ہمارے عوام کو ہماری حکومت کو ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کو سر آپ میرا کویشچن نہیں سمجھے کہ قانون کیا کہتا ہے انٹرنیشنل لا کی بات کریں کہ اگر جب اس ٹائم کا قانون تھا کہ کوئی جو اسٹیٹ کا راجہ تھا جہاں پہ الحاق کرنا چاہے جس کے ساتھ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے تو اگر انہوں نے انڈیا کے ساتھ جا کے سائن کر دیا تو پھر قانون انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے کہ وہ جی۔ انڈیا کا ہوگا یا پاکستان جی وہ بھی انہوں نے غلط اس کو سائن کیا کیا تو جی انہوں نے کیا صحیح لیکن اس کا مطلب دیکھیں میں اس کی اگزامپل اس طرح دوں گا جیسے ہمارا آزاد کشمیر ہے ہمارا حصہ ہے وہاں پہ میں جا کے پراپرٹی نہیں لے سکتا کیوں کہ وہ کشمیریوں کا رائٹ ہے اگر وہاں پہ عام پاکستانی لاہور کا یا دوسرے جی۔ پر لے گا تو اس طرح ان کے رائٹ جو ہیں وہ اس میں ختم ہوں گے ان کے لیے وہ وہاں پہ چیزیں تنگ ہوں گی اسی طرح جو کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے جو ڈسپیوٹڈ ٹریٹری ہے وہ مقبوضہ کشمیریوں کی ہے نہیں میں نے جو بات کیا انٹرنیشنل لا کے مطابق اگر انہوں نے راجہ نے سائن کر دیے پھر وہ ان کا ہوا یا ہمارا ہوا وہ آج تک انہوں نے اس چیز کو مانا ہی نہیں نا جو وہاں کے رہنے والے کشمیری ہیں دیکھیں فیصلہ تو میرے بھائی انہوں نے کرنا ہے نا پبلک نے کرنا ہے نا جیسے یو این او میں ہمیشہ سے یہ کئی قرار دادیں موجود ہیں کہ جناب آپ اس کی آپ ان کو حق خود ارادیت کا آپ ان کو دیں آپ ان کو رائٹ دیں لیکن یو این او یہ بھی کہتا ہے پہلے پاکستان آرمی اپنی جو یہاں سے نفری ہے جو فورس ہے وہ کم کر دیں وہ انڈیا کے انفلوئنس میں کہتا ہے اچھا وہ یعنی انڈیا کی فیور کرتا ہے انڈیا کی فیور کرتا ہے اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے ایسے اس کا مطلب ہم یو این او کی بات نہیں مانیں گے نہیں نہیں ہم یو این او کی بات بالکل نہیں مانیں گے اور دنیا میں آپ اس وقت دیکھیں تو پوری دنیا میں جہاں بھی اگر یعنی ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو صرف مسلمانوں پہ ہی ہو رہے ہیں بھگوان بیچارے مسلمانوں پر اتنا اتنا چول دیکھا نہیں جا رہا یار مجھ سے اچھا ہے میں اندھا ہوں رونا آ گیا پاکستان کا دکھ دیکھ کر حالا یہ دکھ ختم نہیں ہوتا بے تو جو ان کے پاس پی او کے ہے نا وہاں کے لوگ تو یار خوش نہیں ہے ان کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی آٹا نہیں ہے کیسے بھڑکے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے اوپر اور نہیں تو کیا لیکن ان کو وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ان سے ان کا دیش ہی نہیں سنبھل رہا بھوکے مر جائیں گے کپوشن کا شکار ہو جائیں گے لیکن کشمیر کا چورن ان کو جو کھلا دے گا نا ان میں پتا نہیں کون سا جذبہ آ جائے گا کہ یہ آسمان میں اڑنے لگیں گے آپ کے کیا تھوٹس اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے ساتھ ہی میرا یوٹیوب چینل ہے کٹو راؤ اس کو سبسکرائب کر لیجیے اور اور آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر جو کرنا چاہے کر دیجیے آپ کو فل آزادی ہے اور ہاں سبسکرائب ضرور کر لینا آپ اپنا خیال رکھنا ٹل دین جے شری رام